大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第一百七十一讲，神要对你说什么？口德。 他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则。他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则。那我们基本上呢，我们都说做人要有修养品德。那什么是修养品德？其实也不是很困难。 那就是一般上呢，我们可以说修养品德，就是我们这个个人的一个道德的素质。这一般就是跟我们所处的这个社会的呃要求呃规范。所以你基本上这个社会要求规范呢，啊，你达到了，那当然就是说你的。 修养品德素质会比较高，比较好。那从修养品德来说呢，我们怎么样能够知道他的修养品德？我们通常都是比较从直观的角度，从他的这个行为表现，我们看，我们就觉得，哎，他的行为啊，就是他的修养品德了。所以修养品德，那今天我们的题目是讲口德嘛，它有什么关系？ 其实就讲口德来说呢，它也是在我们的这个品德的一个范围里面的其中一样，哦，但是它却是呃特别的，呃，在这样的一个范畴里面特别把它拉出来讲，因为很多时候我们讲修养品德，我们就同直观的眼睛常常这样去去看，哦，我们很少。 太注意到的就是这个所谓的口德，那口德就是说，我们说这个人的口中所说出的话，他的口的内容，他讲话的动机，他的目的，他要带出的这个呃意思啊，是善是恶，是好是坏啊，是真是假啊，通常就是从他的。 口能够去呃、发现啊，也就是说，我们呃一个人呢，就是才德的富人，除了我们的品德啊，就是你看得到的一些的行为，我们也要从口德，就是你的口所讲的话啊，特别是口，有些时候哈，我们口不遮言啊，很不小心啊，冲动。 呃，情绪化啊，就是忽然间这样爆了出来啊，那就可以给人家洞察出你的这个口德，还有你个人的道德素质到哪里去啊。今天这个经文呢啊，二十六就在这边，他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则，这个是平行的。那什么意思呢？你就看上跟下，它都是一样的意思。 不过用不同的表达方式，他是讲开口啊，这个开口就是口嘛，口啊，下面就是讲舌头咯啊，然后就再讲的就是智慧啊，这个智慧是什么呢？那就是仁慈啊，两个的这个所谓的平行，所以整节来说强调的就是我们的口是否有仁慈的智慧啊，就是这么样的简单。那我们嗯。 常常都呃一都都讲到嗯三十一章的才德的富人们，很长就是一直在强调就是他的才德。所以一个才，就是他的这个能力。我们从这个三十一章看得到他的这个办事能力啦、经商能力、管理能力，都是非常的这个突出哦，所以他很有责责任，他有。 这个勤劳、责任啊、管理等等非常好，所以是头头是道。或许在今日来说呢，可能就是一个呃管理专家，或者是我们说她是一个女强人。但是呃，这个现在这个时代，常常都是呃女性也被提升了，也女性也有这样的一个呃能力。 可以说是很棒啊，很棒啊，很棒啊！嗯，这样来看呢，就是这个社会，呃，城市化都是公认一直在追求这方面，所以早期那些女性的矜持，那女性的这个含蓄，那个女性的温柔、小声，也那种美。 呃，有些时候啊，真的在现在城市化啊，那些女性她要爬上去的时候，你真发觉到很少看到些温温柔柔、好好讲话的。呃，有些时候，呃，你会发觉到各种的呃这个报道，呃，大声小声呢，啊，这些可能都会出现。 所以我们要强调的，今天是作为一个基督徒的姐妹，社会是怎么样啊？社会有怎么要求，公司有怎么有？我们相信上帝的话是真实的，相信上帝的话，我们讲要对他在当中呢，是教我们开口需要有嘴舌上要有仁慈的法则。呃，下我。 也不会否认，因为呃，这是比较科学性的的一些的数据，就是呃，女性都是比较爱说话的啊，女性需要爱说话，常常说话来去建立关系，来去收到呃消息啊，所以呃说很多很多的话啊，然后男性呢呃比较少说话。 性比较是解决问题啊，要解决问题就说一些话，没有解决问题就不说话啊。当然，女性呢，那肯定就是呃，常常要说话。哦。但呃，不可否认的话，就是说基督徒的姐妹们也是女性的范围里面，所以也没有奇怪说她们也是很爱说话。我相信这个。 我觉得是不可否认，呃，我也觉得教会也确实很多姐妹都是常常说话，男性就默默不大会说话啊。但今天呢，我们讲到这个课题的时候，我们要讲的就是我们呃的姐妹，你的舌头，你的开口，你讲的是什么话？你讲的话是敬畏上帝智慧的话。 你讲的话是仁慈善意的话，你讲的话都是扶持造就别人的话呢，还是相反过来啊？相反过来，那那就是说，哎，我啊的舌头，我的开口其实都是那些锋利的舌头，哇，那个意思呢，就是你讲话，那就好像一把刀，非常的。 锋利啊，你很喜欢跟人家辩论呐，然后去纠正别人的不是，然后是唠唠叨叨的讲东西，啊，一些事情，啊，你就是非常的这个挑剔，然后看了不爽不舒服，你就要责备批评，然后就是常常埋怨，简直是要去捅人，背后又论断批评别人，对于别人的要求呢，有些时候呢就是很苛刻。 傲慢、狐狸啊，喜欢争吵啊，就是你的口啊，说出来的好像都没有什么好话啊，真的就是锋利的这个呃一把啊刀啊，一哭触口那就伤人啊。相反过来呢，那我们按圣经的教导，就是要借助圣灵的果子出来。我们正要问，我们有没有借助圣灵的果子？ 我们真的是要问，哎，我们口所出的是温柔、体贴、有耐心、有爱心啊，是细心的、甜美的话，对人是尊重的话，有礼貌的话，人家鼓励的话、建议的话、扶持的话啊，这，是神今天对你说的话，我们一起祷告。 天赋上帝，我们知道，我们每天都开口说话，那我们的这个话，很多时候作为沟通的一个媒介，那很多时候我们在当中呢，我们自己的口德，就是在当中显露出我们这个人的属灵生命。我们祈求主帮助我们，既然圣经有明明的讲到，我们所说的话呢，需要是有仁慈，是有智慧的。 所以帮助着我们，对于我们每天所说的话，我们真的是能够在当中能够去把关，让我们口中的话呢，对于别人是温柔体贴、耐心、爱心，都是能够给予鼓励分享的。相反过来呢，那些的批评、呃责备、挑剔、和个攻击、伤害、呃狐狸的话，我们真的是要祈求主你禁止着我们。 我们祈求恩主帮助着我们，让我们成为有口德的一个基督徒。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力，请啊，点阅支持啊，加入马太牧场，也欢迎你转发啊，给有需要的人。 当然，不要忘记写几个字，鼓励鼓励彼此的互动。